le pirate raté. Ah, ah, le pirate le plus brave de la planète. Yeah. Oh oui, oui, oui, c'est la vérité. Regarde mon coffre plein de sucettes. Ah, ah. Donc, dis-moi, petite étoile, veux-tu partir à l'aventure avec moi, lever les voiles et naviguer à toute allure? Ah! Mais pour grimper dans mon bateau, nous devons trier mes trésors. Car pour ne pas finir sous l'eau, ceux qui coulent doivent prendre le bord. Ah, voilà un sac rempli de pièces d'or que j'ai trouvées dans des coffres au trésor. Allons, petite étoile, aide-moi, aide moi par les buées de mes jumelles. Ces pièces d'or flirteront-elles ou couleront-elles? Oh, mille millions de mille sabords, c'est ce que nous allons voir en les envoyant au par de bord. oh, les pièces d'art cool au fond de l'eau. Oh, bravo, c'est bien ça, tu as <laughs> raison. Maintenant, grimpe dans mon bateau. Nous sommes prêts pour une mission. Ah, mais avant, allons nous acheter une queue de castor. Euh, mais, euh, mais où se trouvent mes pièces Wait, here's the door. Oh no! You sold Arlo! <laughs>